uzmu svinjski no pa vidjet ćemo šta će biti. bastante. Ela é por jeito, é isso é. svinje, naravno, nažalost nisu danas, ali ovo je moja želja iz duže vremena karabinu. Prosti oni jednog mjesta, ali naravno u Pogonskom.